Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε εγγραφή στον ε, όμιλο προγραμματισμού μικρή hacker που λειτουργεί στο πειραματικό δημοτικό σχολείο Φλόρινας. Ο όμιλος προγραμματισμού μικρή Χάκερ απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της 5ης και 6ης τάξης δημοτικού. Τον παρακολουθούν γύρω στα 30 παιδιά από σχολεία της περιοχής της Φλόρινας και από τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος περιεχομένου του είναι ήδη διαδικτυακό μέσω της πλατφόρμας eClass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Δίνουμε τη δυνατότητα πειραματικά φέτος σε παιδιά από όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσουν τον όμιλο διαδικτυακά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν μέσω της πλατφόρμας eClass να συνδεθούν, να δουν τις δραστηριότητες που γίνονται στον όμιλο και να συμμετέχουν με την ε, εγγραφή τους και την αποστολή των ε, δικών τους δραστηριοτήτων πάνω σε αυτά τα οποία στο υλικό του ομίλου. Ε, απαραίτητη προπόθεση για να μπορεί κάποιο μαθητή ή μαθήτρια να εγγραφεί είναι να έχει μαθητικό λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για να αποκτήσουμε λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο, έχω έρθει τώρα στην κεντρική σελίδα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Θα πάω εδώ δεξιά που λέει εγγραφείτε να δω λίγο τι οδηγίε μου δίνει το σχολικό δίκτυο. Ε, έρχομαι εδώ που λέει εγγραφή για μαθητές. Κάνω κλικ και με φέρνει στη σελίδα ε, εγγραφή των μαθητών. Πάω λίγο στο δημιούργησε το δικό σου λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο και εδώ πέρα υπάρχουν δύο δυνατότητες. Η πρώτη είναι αν το σχολείο στο οποίο είστε έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα καταχώρησης δικαίων μαθητές, μπορείτε να κάνετε κλικ στον πρώτο σύνδεσμο να επιλέξετε την ε, διεύθυνση εκπαίδευση στην οποία ανήκει το σχολείο σας αν έρθω για παράδειγμα στην Φλόρινα μπορώ μετά να επιλέξω το σχολείο στο οποίο είμαι φυσικά σε αυτή τη λίστα μου βγάζει μόνο τα σχολεία τα οποία έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εγγραφής των μαθητών μέσω διαδικτύου αν το σχολείο σας το έχει έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα, μπορείτε να γράψετε το επίθετο το όνομά σα, επίθετο και όνομα κυδεμόνα και τον αριθμό μητρό και να δημιουργήσετε το λογαριασμό σα. Στην περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιήσει το σχολείο σα αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον διαχειριστή του, των μαθητικών λογαριασμών του σχολείου σα, που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο διευθυντή ή ο εκπαιδευτικό πληροφορική του σχολείου, και να ζητήσετε να σα δημιουργήσει ένα λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με τον οποίο μπορείτε να ε, συνδεθείτε και να εγγραφείτε στην πλατφόρμα e-class, στην ηλεκτρονική τάξη. Από τη στιγμή λοιπόν που αποκτήσουμε ένα λογαριασμό, ερχόμαστε στην πλατφόρμα e-class του σχολικού δικτύου και μπορούμε πλέον να κάνουμε σύνδεση με το λογαριασμό μας και να βάλουμε τα στοιχεία μας. κάθε λογαριασμός έχει το όνομα χρήστη και το κωδικό. Έχω δημιουργήσει έναν δοκιμαστικό λογαριασμό, ε, βάλω και το κωδικό και κάνω είσοδος. Μόλις συνδεθώ στην πλατφόρμα eClass, μπορώ πλέον να κάνω εγγραφή σε μαθήματα που προσφέρονται από τα σχολεία όλης της Ελλάδας. Πάω λοιπόν εγγραφή σε μάθημα και αρχικά η σελίδα θα μου βγάλει τα μαθήματα που προσφέρει το σχολείο στο οποίο είμαι γραμμένος ή γραμμένη. Εδώ επειδή ο λογαριασμός που δημιούργησα, τον δημιούργησα στο σχολείο, στο πειραματικό δημοτικό Φλόρινας, μου βγάζει ποια μαθήματα προσφέρονται μέσω της πλατφόρμας Class, αλλά αν είστε σε κάποιο διαφορετικό σχολείο δεν θα σας πάει κατευθείαν σε αυτή τη σελίδα. λογικά θα σας έχει στην αρχική σελίδα που είναι όλη η νομοί της ε, Ελλάδας. Θα πρέπει να κατεβείτε να βρείτε το νομό Φλόρινας μετά θα πρέπει να διαλέξετε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα δημοτικά σχολεία δηλαδή. Και στη λίστα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα κατεβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας, τέρμα κάτω, είναι το τελευταίο σχολείο. Το πειραματικό δημοτικό σχολείο Φλόρινας, άνευ προτύπου. Και από εδώ μπορείτε να εγγραφείτε στον όμιλο προγραμματισμού Μικρή Hacker κάνοντας απλά κλικ στο κουτάκι που βρίσκεται αριστερά από το τίτλο του πλέον η εγγραφή έχει γίνει όταν βγει το πράσινο σημαδάκι και όταν πλέον συνδέεστε στην πλατφόρμα η class, στο χαρτοφυλάκι σας απευθείας θα εμφανίζεται το μάθημα όμιλος προγραμματισμού μικρή χάκια.